No, to jest taki duży gwóźdź. A no tu tak, no. Nie no, tamten był większy. Może jakiś jeszcze większy damy. O, tu taki. Ale jakby się kogoś chciał ukrzyżować, to ciągle mały. No, może taki. Hmm. Takim już by się dało ukrzyżować, ale kogoś chudego, a tacy ukrzyżowani to najczęściej przestępca. Przestępcy są najczęściej grubi, dlatego to jest taki specjalny do krzyżowania grubych przestępców gwóźdź. One są tak opisane w obli e, gwoździe do krzyżowania grubych przestępców. Dziękuję, do widzenia, mówił Krzyś.